او يلا يا انطون يلا يا انطون يلا روح مش عم تصور بلا إيه. مان هاك قفى تليفوني آه. ها لازم تصورني ضروري عم صورك روح شو عارفك دقيقتني يا اخي طاني اخذ كل شيء فيديو طيب، ليه مش عم تتصل مستند على اليارب روح شمال يمين اوكي فكر بالقشر اللي ورا شغل اللي ورا يلا فيها بس خلينا نخرج يلا Allah'a emanet اوكي روح لثاني من المان وقلب بالمان ها يلا يا انطون ويلا يا انطون العب يا انطون يلا تعال عنده ايه خليك ساحب اكتر لعندي اكتر لعندي Eh, la TNML. Eh. Alex, muy bien,